हेलो साथीहरू आज फेरि पनि आइसकेको छु म एउटा नयाँ भिडियो लिएर र आजको भिडियोमा चाहिँ यहाँनिर हामी घरमै बसी बसी पैसा अर्निङ कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा भिडियो केही भिडियोहरू चाहिँ लिएर आएको छु साथीहरू र साथीहरू यो अर्निङ एपको बारेमा चाहिँ म एकदम ढुक्क निर्धक्क भएर हजुरहरूलाई भन्नेछु कि साथीहरू यो अर्निङ एपले चाहिँ हजुरहरूको पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ एकदम त्यो चाहिँ म हजुरहरूलाई लाइभ प्रुफै देखाइदिने छु साथीहरू हजुरहरूले भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला साथीहरू साथीहरू एप्लिकेसनको नाम रहेको छ बिग बिग क्यास र साथीहरू बिग बिग क्यास एप चाहिँ हजुरहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो बिग बिग क्यासमा चाहिँ पहिल्यै नै लगइन गरिसकेको थियो र साथीहरू यसको चाहिँ टास्कहरू यही हो यसको टास्कहरू चाहिँ हजुरहरूले यसको यसलाई यहाँ गएर यो यसलाई गएर यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड नाउमा क्लिक गरेर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ अनि डाउनलोड हुन्छ र त्यसपछि यो अनफाउन्डलाई चाहिँ हट्छ साथीहरू यसरी हजुरहरूले यहाँनिर टास्क दिएको छ यहाँनिर <coughs> यो भनेको छ डेली टास्क यो लकी ड्र चौधचोटि चाहिँ हजुरहरूले लकी रोयल चाहिँ स्पिन गर्नुभयो भने एक सय बिस पाउनुहुन्छ र टास्क नम्बर दुई रहेको छ चार मिनटसम्म खेल्नुपर्नेछ र साथीहरू टास्क नम्बर तिन छ यहाँनिर लेभल दस यसरी नै हजुरहरूले टास्क कम्प्लिट गरेर चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यो कोइनहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर आफूले पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू यसमा चाहिँ विड्र गर्न पनि आफ्नो अकाउन्टमा विड्र गर्न पनि त्यति साह्रो हार्ड रहेको छैन र यसमा चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ हजुरहरूले अब यति धेरै अप्सन छवटा अप्सन रहेको छ छवटा अप्सनमा चाहिँ हामी नेपालीहरूले चाहिँ खल्ती चाहिँ चुज गर्न सही रहेको छ र साथीहरू यहाँनिर आफ्नो खल्ती नम्बर र यहाँनिर अब छ हजार कोइनले चाहिँ हजुरहरूको पचास रुपियाँ र एघार हजार कोइनले चाहिँ एक सय दस र त्यस्तै पचास हजार कोइनले चाहिँ छ सय को छ सय रुपियाँसम्म हजुरहरूले कमाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू र यहाँनिर हजुरहरूलाई चाहिँ रिडिम नाउको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यहाँनिर हजुरहरूलाई मेरो चाहिँ रिडिम रेकर्ड पनि गरेर देखाइ यहाँनिर चाहिँ सो गरिदिनेछु साथीहरू मैले दुईचोटिसम्म मात्र ट्राई गरेँ यो र मैले पैसा पनि पाइसकेको थिएँ साथीहरू र यो यसलाई चाहिँ रिडिम गरेको चाहिँ सात दिनसम्म चाहिँ हजुरहरूले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र सात दिनभित्रमा चाहिँ हजुरहरूको सक्सेसफुल रिभ्यूको अप्सन आइदिनेछ साथीहरू यहाँनिर सुरुमा मैले बिस रुपियाँ ट्रान्सफर गरेको थिएँ र त्यसपछि पचास रुपियाँको ट्रान्सफर गरेको थिएँ साथीहरू फाइनल्ली मेरो अकाउन्टमा सत्तर रुपियाँ आइदिएको थियो साथीहरू र साथीहरू यसरी नै हजुरहरूले घरै बसी बसी गेम खेलेरै पैसा चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू आफूले आफ्नो खल्तीमा आफ्नो अकाउन्टमा पनि आफ्नो वालेटमा पनि हजुरहरूले त्यो पैसालाई विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र आजको भिडियो कस्तो लाग्छ साथीहरू र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि साइडमा आउने बेलायकनलाई पनि अलमा प्रेस गरिदिनु होला साथीहरू ताकि यस्तै राम्रो राम्रो अर्निङ एपको बारेमा इन्फर्मेसन पाउनको लागि साथीहरू सब्सक्राइब त गर्नै पऱ्यो र हजुरहरूको लागि एउटा यस्तो <clears throat> अमूल्य अमूल्य भिडियोहरू लिएर आइदिनेछु साथीहरू सधैँभरि र आजलाई यति नै साथीहरू फेरि हामी भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा